Hartlik welkom hier by Strome. Ons praat oor gebed. Dis seker een van die belangrikste onderwerpe in elke Christen se lewe. Dis natuurlik die manier hoe jy 'n Christen word, is deur daardie eerste gebed wat jy bid en vra Here vergewe my. Dis die begin van ons verhouding met Jesus, met ons hemelse Vader. Maar nou as ons praat van 'n verhouding, dan weet jy mos, 'n Ouer word baie ongelukkig as sy kind nie met hom meer praat nie. As sy kind afsydig is, as sy kind heeldag besig is met ander dinge en praat met ander mense, maar my kind praat nie meer met my nie. So ons weet hoe belangrik gebed is in 'n verhouding. Nou is my vraag, het jy 'n verhouding met Jesus? Jy kan dit meet aan jou gesprekke met hom. Praat jy met hom? Is daar tye wat jy afsonder en lank en stil en alleen by hom is waar jy praat, waar jy luister, waar jy net in sy teenwoordigheid is? Of is dit net skietgebedjies? Bid vinnig ietsie, hardloop. Bid sommer so, ja, agter die stuur van die kar of ernster as ek stap, dan praat ek sommer so 'n kort sinnetjies. Dis ook reg. Maar 'n verhouding gaan nie groei nie net met skietgebede nie. Kom ons kyk bietjie na Jesus se lewe. As ek na die Bybel kyk, dan sien ek dat dit een van Jesus se kenmerke was. Jesus was 'n man van gebed. Ken jou kinders jou so? Ken jou vriende jou so? Is jy 'n vrou, 'n man van gebed? Ek lees dat Jesus 'n voorbeeld gestel het. Hulle het almal geweet daar's in Jesus iets wat hulle raak sien wat nie by almal is nie. En dit is sy gebedslewe. En dan lees ons hoe dat hy by geleentheid met hulle daaroor praat. En ons sien hoe dat hy by geleentheid na hulle uitreik om vir hulle te leer oor gebed. Maar waar kom hierdie behoefte vandaan? Hulle het gesien dat Jesus se gebedslewe 'n groot prioriteit in sy lewe was. En hoe het hy daarby uitgekom? Wat weet ons van Jesus se gebedslewe? Kom ek lees vir ons saam wat in Lukas 11 staan. Kom ek lees net eers vers 1. Jesus was eers op 'n plek besig om te bid. Toe hy klaar was, sê een van sy disippels vir hom: "Here, leer ons bid." Soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. En dan sien ons hoe dat hy eintlik die modelgebed, die ons Vader vir hulle leer oor hoe om op God, die Vader te fokus. Hy leer hulle hoe om uh te bid vir hulle daaglikse behoeftes en hulle daaglikse brood, hoe dat ons mag vra vir dinge, maar hoe ons ook moet bely en hoe ons moet vra vir vergifnis en hoe ons sonde moet erken. En dan verduidelik hy ook hoe ons moet bid vir die beskerming dat ons nie in versoeking sal kom nie. Jy weet, Jesus het by verskeie geleenthede lees ons in die evangelies, wil ek amper sê net weggeraak, weggekom van mense. En dan was dit die tye wat hy stil geword het, eers alleen in die nacht gaan bid het, ergens op een berg, daar was een plek in die tuin, waar hij gereeld gaan bid het, hy het sy plekke gehad, waar hij gebid het, en Jezus het met hulle oor gebed gepraat, hy het juist met hulle ook gepraat, en vir hulle geleer, hoe dat hulle pas op, om nie soos die fariseers te wees, as het by gebed kom nie, pas op dat julle soos hulle, eindelijk gebed gebruik om julle vroomheid te adverteer, en, vir die wêreld te wys hoe godsdienstig julle is. Ja, hulle het hierdie drie gebedstye gehad en dan sorg van hierdie fariseërs dat hulle erns op 'n plek is wanneer dit gebedstyd is dat almal hulle kan sien. O, as dit gebedstyd is, dan moet almal weet ek gaan bid. Ek is hierdie vroom godsdienstige mens. En dan sê hy, "Man, dit help nie dat jy met daai gesindheid gaan bid nie. Jy bid eintlik vir jouself. Jy bid eintlik vir jou eie verheerliking. Jy bid dat mense jou kan sien." en dat jy geëer word en bewonder word. Hy sê en ag moenie soos hulle bid. Julle weet hoe die fariseërs is. Hulle bid hierdie lang gebede en hulle sê hierdie groot terme op en hierdie teologiese dinge wat hulle so aframmel. Moenie so wees nie. Wees soos 'n kind wat met sy pa praat in 'n intieme verhouding, in 'n vertrouensverhouding waar daar 'n oop gesprek is en jy jou hart met hom kan deel sien vir Dawid wat in sy Psalm sy hart uitstort teenoor sy Vader. Wat in hierdie Psalm skrywe en sê Vader, dis hoe ek voel. Dis wat hier in my binneste aangaan. Here, dis hoe ek dink. Waar is U? Wat gaan hier aan? sien U nie die vyande nie? sien U nie hoe maak hulle met my nie? En hy praat sy hart uit. En as hy sy hart uitgestort het, dan staan hy daar op met 'n loflied want hy weet my Vader sorg vir my. Ek het 'n Vader in die hemel en ek kan met hom praat en ek kan by hom alleen wees en ek kan vir hom 'n lied sing en ek kan vir hom 'n gedig skrywe en ek kan vir hom 'n lied gaan komponeer daar in die veld agter die skape dis Dawid se getuienis teenoor ons hierdie disippels het ook gesê leer ons ons wil weet hoe om te bid en weet jy as Jesus dan nou by hierdie geleentheid vir hulle mooi verduidelik Hoe moet 'n mens bid? Wat moet 'n mens bid? Met watter hart en watter gesindheid? Luister bietjie saam met my hoe hy dan spesifiek vir hulle verder verduidelik. Ons het hier in uh, Lukas 11 gelees vers 1 vra hulle vir hom: "Here, leer ons bid, né?" Nou lees ek vir ons saam hier van vers 5 af. Dis nou hoe hy hulle leer. Verder sê hy vir hulle: "Sê nou Een van julle het 'n vriend. En jy gaan in die middel van die nag na hom toe en vra: "Vriend, leen my bietjie drie brode." Want 'n vriend van my wat op reis is, het by my aangekom en ek het niks om vir hom voor te sit nie. En die ander antwoord van binne af: "Moet my nie lastig val nie." Die deur is al gesluit en my kinders en ek is al in die bed. Ek kan nie opstaan om dit vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, sê Jesus, al sou hy nie opstaan en dit vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan en hom alles gee wat hy nodig het omdat hy hom nie skaam om aan te hou vra nie. Ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra, ontvang en elkeen wat soek, kry en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Nou, wat is die boodskap wat Jesus eintlik deur hierdie verhaal wou oordra? Ek dink hy wil eerstens sê, vertrou my as jy as jy bid. Sal 'n vriend nou nie luister al is dit moeilike omstandighede, al is dit 'n krisis, al is daar hoeveel verskonings. Sal hy nie gee wat sy vriend vir hom vra nie. Hoeveel te meer jou Vader in die hemel dat jy na nou hom toe kan kom en as jy vir hom vra, hy sal jou nie 'n klip gee nie. As jy brood vra, gaan hy nie vir jou harde dooie klip gee nie. Hy's 'n liefdevolle Vader. En jy moet leer as jy bid om met geloof te bid, om met vertroue te bid en te weet wat Jesus vir ons op baie plekke geleer het en of sy disippels geleer het voor hy hemel toe is. Gesê het maar as jy iets in my naam vra, namens my vra, as jy my naam onder hierdie versoek kan teken, dan sal ek dit vir julle gee. Julle ken my hart. Julle weet dat ek tot alles in staat is. Julle weet van my almag. Julle weet dat ek wonders kan doen. Julle weet dat ek julle liefhet. Julle weet dat ek vir julle sal gee. Vra net. Klop. Ek sal oopmaak. Soek. Ek sal sorg dat jy vind. Moenie moedeloos raak. Hou aan. Hierdie man sal aanhou vra. Hy sê hy kan hoor dis dringend. Hy hoor dit bid uit sy hart uit. Hy sal hierdie gebed verhoor. Hierdie verhaal wat Jesus vertel, die ene van 'n man wat skielik gaste het en hy soek hy brode en hy soek kos en hy gaan vra vir sy buurman of sy vriend. En hy hou aan. Hy's ernstig. Hy bedoel dit. Iets daarvan sien ons dat die Here Jesus vir sy disippels wil leer bid met erns. Moenie net so bolangs vra net so jy sê ag wil jy nie vir my 'n brood gee nie. En dan loop jy nie. Nee, hy staan voor die Here en hy sê: "Here, met my hele hart staan ek voor U. Ek pleit by U." Met smeking en gebede sê Paulus moet ons bid. Ons moet met erns bid. Ons moet met trane bid staan daar elders. Ons moet met ons hele hart na God toe kom. En as ons iets vra volgens sy wil, dan moet ons met geloof bid en weet hy sal hierdie brood vir ons gee. Hy sal gee. Alles is 'n krisis, alles is laatnag, alles is want menslikerwys sal ek sê, moenie dit eers probeer vra nie. Jesus vertel 'n verhaal om te sê, vra. Alles is hoe onmoontlik, alles is hoe moeilik, alles is watter tyd, alles is watter krisis. Wie dat gebed is die geleentheid waar ek oop is 24 uur van die dag en die nag om te luister wat jy vra. En ek sien die erns in jou hart en ek sien hoe dat jy hier's eintlik 'n progressie. Jy wat vra, jy begin soek, jy klop. Dit word al ernstiger. Dit word al meer dringend. Here, ek bedoel dit. Ek pleit ek pleit vir hierdie land. Here met smeking en trane bid ek vir hierdie familie, vir hierdie huwelik, vir hierdie kind, vir hierdie krisis in my lewe. Dit is hoe ons moet bid. Dis hoe die Here Jesus vir sy disippels geleer het om met vrymoedigheid te kom, nie te twyfel nie en te weet dat Jesus is nie te besig nie. Hy luister, alles is middernag, alles is wanneer. Jy kan maar kom vra, jy kan maar kom klop aan sy deur. Jy kan kom brood soek, hy sal vir jou gee. Ons is dikwels die probleem. O nee, ons is te besig. Ons het nie tyd nie. Ons sit in 'n situasie waarin ons allerlei verskonings het. As jy nie dissipline gaan hê rondom gebed nie, gaan jy nie daarby uitkom nie. Jy gaan almekaar verskonings hê en sê ja, wat ek was te vaak of ek was te besig of ek het nie tyd gehad nie. En, uh, jy weet nou hoe dit en dat en allerlei verskoningkies. Nee. Gee vir Jesus die prioriteit in jou lewe. As jy sê hy's vir jou die eerste en die belangrikste, dat jy hom liefhet bo alles en almal, dis hoe jy jou dag moet begin. Dis hoe jy moet tyd maak om alleen by hom te wees. Dis waar jy moet wees om jouself af te sonder in sy teenwoordigheid. Hy wag vir jou voor jy hierdie dag begin, fokus net op hom. Wees oop dat die Gees net die beheer kan neem, dat hy jou kan lei, jou gedagtes, jou gebede, jou besluite van hierdie dag, dat jy ook die opdragte van die Here kan ontvang, jy kan hoor wat is op sy hart. So voor jy in jou selfoon vat in die oggend, voor jy jou rekenaar aansit, voor jy enige iets anders gaan eet of gaan doen, maak tyd om by die Here alleen te wees. Dan mense sê, Ja, ek het ek het nie tyd nie, maar kan ek vir jou eerlik vra, het jy nie eers 5 minute nie? Probeer en begin om 5 minute af te sonder. Stel sommer jou wekker en gee hierdie 5 minute net om by die Here alleen te wees. En jy gaan sien dat die Here jou gaan help en dat dit 10 gaan word en 15 gaan word en dat jou behoefte en jou en die seën van hierdie tyd alleen by die Here vir jou al belangriker is en al lekkerder gaan word. Maar dit gaan dissipline kos want jy het 'n vol dag, jy's haastig, jy het baie dinge om te doen. En nou moet jy tyd maak om alleen by hom te wees, eerste by hom uit te kom, tyd te maak vir sy woord, om te luister wat hy vir jou wil sê. Watse verskonings het jy? Watse argumente het jy? Weet jy as ek dink aan aan 'n mooi verhaal van Gideon wat Here 'n opdrag kom gee het en gesê het ek roep vir jou. Ek het vir jou 'n taak en dan praat hy met die Here en dan begin hy pleit by die Here en hy sê ag Here u weet ek kan nie. Here u weet ek kom eintlik maar uit die swakste agtergrond en u weet dat die geslag van Manasse die stam is eintlik die geringste van almal en u weet ek het arm groot geword en ek sukkel en u weet hoe ek is niks nie. Ek is eintlik niemand nie. En dan is dit die boodskap wat kom dat die Here sê, dapper held, ek is by jou. Ek hoor jou gebed. Ek gaan jou help. Ek sal jou in staat stel. Ek weet jy's swak. Ek weet jy kan nie dit jouself nie, maar ek gaan jou help en deur Christus is jy tot alles in staat. So moenie verskonings vir die Here hê. He en sê ag ek is nie 'n dom nie nie. Ek kan nie mooi bid nie. Ek's nie 'n pastoor nie. Ek is nog nie so geleerd nie. Ek kan nie eintlik vir iemand anders bid nie. Ek kan nie self bid nie. Ek kan nie hardop bid nie. Los die verskonings. Mooiste gebed wat ons lees, wat verhoor is, is 'n sinnetjie wat uit die hart uit geroep het tot God met al die oortuiging en erns na God gesmeek het. Wees my sondaar genadig. Gaan lees bietjie wat sê Lukas 18. Daardie verhaal hier in vers 13 en 14 waar die beoordeling kom, waar Jesus nou die verhaal vertel het van hierdie man wat so mooi gebid het. O, hierdie fariseer wat gesê het Here, ek dank U dat ek eintlik wil hy sê so goed is. En hy adverteer homself vir die mense en hy sê, Here, dankie dat ek nie eers soos soos die skelms en die bedrieërs en die oneerlike mense en die onsedelike eh, mense en die mense wat sulke gruwelike goed doen en wat roof en kwaad praat en Here, dankie dat ek nie eers soos hierdie ou tollenaar hier nie. U weet hoe doen ek soveel goeie goed. U weet hoe ek my tiendes gee. En U weet hoe ek vas meer as wat van my verwag word. Ek is 'n ernstige man. En hier is ek in die tempel en ek is hier om te bid. Ag, U weet, Here. En dan staan daar, sy gebed is nie verhoor nie. Maar hierdie tollenaar wat uit sy hart uitroep, Here, wees my arm sonder. Ek wat 'n sondaar is. Here, wees my sondaar genadig. Ek roep tot U. U sien my sonde. Here, ek bely dit. Ek erken dit. Vat dit van my weg. En dan die wonderverhaal dat ons sien Jesus se beoordeling en sê hy: Hierdie man, hierdie man, hierdie sondaar, hierdie tollenaar wat na God geroep het, sy gebed is verhoor en hy is regverdig huis toe. Verstaan jy iets van gebed? Dat Jesus ons wil leer moenie redeneer en sê jy's te groot sondaar nie en jy kan nie bid nie. Nee, dis die eerste gebed wat jy moet bid. Dis Here, vergewe my sondes. U het vir my sonde aan die kruis gesterf. Dis die gebed wat hy sal verhoor. En moenie minder waardig voel en voel nee, maar ek kan nie bid nie. Moenie probeer mooi bid vir mense nie. Maar bid daai een sin wat uit jou hart uitkom. Dis die wonder wat ek hoor hoe mense leer in klein groepe om hardop te bid. Hulle bid almal een sinnetjie. Hulle gaan in die ronde en jy kan meer as een keer bid as jy wil, maar hier leer hulle om nie meer te skrik vir hulle stem nie. Hier leer hulle om hardop 'n begeerte voor God bekend te maak waarmee die ander gelowiges kan saamstem en sê: "Ja Here, ons stem saam. Hierdie is 'n gebed uit ons almal se harte. Ons roep tot U, ons vertrou U vir 'n wonderwerk. Ons vertrou U vir 'n deurbraak." en ons weet u gaan en u kan dit doen. Ons wil met geloof bid. Ons wil met erns bid. Ons wil nie met twyfel bid nie. Here, ons wil nie verskoning sê nie. Het jy verskonings? Weet jy ons lees van 'n man wat 'n dood eenvoudige mens net soos ons was wat gebid het en vir 3 en 'n half jaar het dit nie gereën nie. Hierdie man se naam was Elia. En ek wil vir jou lees van van van die wonder van Elia se gebedslewe hier uit Jakobus 5. Ek lees uit Jakobus 5 hier vanaf vers 16 vir ons saam. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie en in die land het dit 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Toe het hy weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer. Kan jy sien wat leer die Bybel vir ons oor gebed. Die Bybel leer vir ons dat ons moet bid met geloof en vertroue. Maak nie saak wie ons is nie. Ons is maar mense, maar ons God leef en hy's almagtig en hy hoor jou gebed. Hy sê ons moet bid en God sal ons hoor. Jesus het self in die bergpredikasie in Matteus 5 en 6 leer hy vir ons: "Gaan in jou binnekamer, gaan daar in die verborge, bid tot die Vader." en hy sal jou in die openbaar sal hy jou vergeld en hy sal dit vir jou gee. Ons kan met vertroue na God toe gaan. En as jy nou mooi gaan kyk dan sê hy in hierdie gedeelte wat ons moet bid ook. Hy sê bely. Bring jou sonde na die Here toe. Sê vir hom jy's jammer. Breek daarmee. Praat met hom die ding deur. Maak reg. Kom staan by die kruis en vra dat sy vergifnis jou hart sal skoon maak, jou lewe sal nuut maak. Kom staan by die kruis waar daar vergifnis is vir al jou sonde. Maar bely dit. Ja, en daar staan ook bely mekaar. Bid saam met mekaar oor julle sonde. Bid en maak reg voor die Here. Moenie uitstel nie. Staan ook bid vir mekaar. Dit is ook belangrik dat ons nie net vir onsself vir my daaglikse brood sal bid nie, maar ook vir jou en vir jou behoeftes sal intree. Dat ek ook sal bid vir ander vir die wat siek is, dat die Here hulle sal aanraak en dat hulle sal gesond maak. Die gebed van 'n gelowige, sê Jakobus, het 'n groot krag en 'n kragtige uitwerking. Daarvoor moet ons die Here vertrou. Dis wat die hele Bybelse boodskap is. Is die verhaal van hoe God gebede verhoor. Dit is wat Moses gedoen het toe hy staan voor hierdie rooi see en hierdie probleem en hy weet nie hoe gaan hy hier deurkom nie. Hoe gaan hy ander kant uitkom nie? Hoe gaan hy die volk hier deurkry? Hulle is vasgekeer. Hier kom die Egiptenare, hier kom die magtige leer van Farao. En dan bid hy en dan roep hy tot God. Dan steek hy sy sy staf uit en Here maak 'n pad oop en hulle trek droogvoets deur die Rooi See. Dis wat die volk moes leer. Bid in jou nood. God hoor vir jou. God leef. Hy sal wonderwerke doen. Vertrou hom. Hy kan doen ver bo wat jy bid of eers dink. Moses het gebid en God het die onmoontlike gemoontlik gemaak en hy het hulle verlos van Egiptenare wat toe agterna getrek het en toe het God die water weer laat toegaan en hulle het verdrink. Dink maar aan Bybelse figure. Dink aan Hanna hoe sy gepleit het by die Here vir 'n kind nie net sommer ag Here asseblief gevra nie, maar met trane voor die Here gepleit. Met Here gesmeek en gevra asseblief Here, kom doen 'n wonderwerk. Gee vir my 'n kind en ek sal hierdie kind aan U wy en Samuel is uiteindelik gebore en 'n profeet van die Here geword. Die antwoord op gebed van die Here afgebid te Samuel van die Here gevra die wonder van 'n swangerskap wat daar nooit sou moes wees nie en wat dokters gesê het dit kan nie gebeur nie. Die Here het dit moontlik gemaak. Die verhaal in die Bybel van Elia wat bid en pleit, Here asseblief moenie die reën gee nie. Hou die reën terug. En die Baal profete stuur vuur op hierdie altaar en verteer hierdie vuur die offerande en die klippe en al die water wat daar is wat hulle op die altaar uitgegooi het. Ja, God hoor sy gebed en openbaar homs aan hulle. God is die een wat gebede kan verhoor en wat die vuur uit die hemel kan stuur en wat sal opstaan vir sy eer en sy geregtigheid. Dis die wonder verhaal wat ons lees van Elia, 'n man wat gebid het en die hemele toegesluit en die man wat gebid het en die Here die sluise van die hemel oopgemaak het. Dawid het ons van gepraat, die man wat worstel oor sy sonde, Psalm 51. By God kom pleit en sê: "Here, ek is 'n sondaar. Here, ek wil met U praat. Ek kan nie so aangaan met hierdie sonde wat my verteer van binne. Hierdie sonde oor my onsedelikheid en my liefdeloosheid en my haat en my moord op Uria, Batsheba se se man. Here, U sien hoe hierdie sondes my verteer. Ek kom na U toe. Ek maak met U reg. Ek kan nie meer so aangaan, Here." moenie u gees van my wegvat nie. Kom terug na my toe, Here, kom neem weer die beheer van my lewe. Dis die gebed wat vir ons opgeteken is. Dit is hoe Dawid met God gepraat het. Hy was 'n man van gebed gewees. Ons weet hoe Daniël bekend was as 'n man van gebed. Hoe dat hy 3 maal 'n dag gaan bid het en hy eh, tye gehad het en almal het geweet hierdie man is 'n man van gebed. Hierdie man, hy is iemand wat van die Here afhanklik is en daarom selfs gooi hulle hom in die vuur oond het hulle gebid en die Here het hulle beskerm en die Here het gesorg dat daai vuur hulle nie verbrand het nie. Toe hy hom in die leeukuil gooi, het Daniel gebid en gesê Here, sluit die bekke van hierdie leeu's en hulle het hom niks gemaak nie. 'n Man van gebed. 'n man wat God vertrou vir die onmoontlike. Dis die God wat ek en jy aanbid. Ja, alles het 'n sin wat uit jou hart uitkom, soos daardie man wat saam met Jesus aan die kruis gehang het en uitgeroep het: "Here, wees my genadig. Here, ek pleit by U in hierdie sterwensoomblikke." En Jesus na hom omgedraai het en gesê het: "Vandag sal jy saam met my in die paradys wees." Die wonder van 'n gebed wat op die sterwensoomblikke roep na God. En die Here wat hy hierdie vir die eerste maal die kans gehad het om by Jesus te wees, het Jesus hom vergewe en vir hom die ewige lewe se deur oopgemaak. Dis die verhaal van Petrus se lewe. Daar waar hy in die tronk sit en roep tot God, Handelinge 12, waar hy by Dorcas kom en vir Tabitha, haar ander naam, opwek uit die dood uit, waar hy bid en die Here doen wonderwerke. Dis die God wat vir ons wil kom help deur sy gees wat in ons woon intree met onuitspreeklike sigtinge waar ons nie weet wat om te bid of hoe om te bid nie geen het oor aan die gees hy gaan in jou bid hy gaan deur jou bid hy gaan God se gebed in en deur jou bid kom ons bid 'n oomblik saam Here Jesus kom o heilige gees en leer my om te bid en Leer my in die praktyk en hou my gehoorsaam om daagliks enige plek, oral waar ek gaan, in gesprek met my Vader te bly. Help my Here Jesus om my sonde raak te sien en dit na U toe te bring en te bid vir vergifnis. En dankie dat U my gebede sal verhoor. Gee vir my 'n nuwe erns, 'n nuwe dissipline, 'n nuwe geloof as ek bid, Here Jesus. En hou my getrou in Jesus naam. Amen. Ek groet tot volgende keer. Die MPA fokus daarop om leraars en gemeenteleiers te ondersteun, te begelei en op te bou vir die eise en uitdagings van die bediening. Die MPA reël 'n 3-dag konferensie by Moreletta Park om leiers van alle denominasies vir 'n tyd van rus en toerusting bymekaar te bring. Besoek ons webwerf by www.morelettapark.org vir meer inligting oor toeristingsgeleenthede.